Już wiem, że nim włożę klucz Mocno hamulec wcisnąć mam Zanim popełnię znów błąd Tysiące razy się sprawdzam sam Schodzę im z oczu od lat I nie wychylam dawno już się Uciekam w swój własny świat Zanim osądzą znów mnie I nie, nie, wychodź już tam, bo znów świat zrani cię zbliżaj się tam, bo przecież wiesz, zbyt dobrze wiesz. Jestem tutaj, czy ktoś zauważy mnie? Niech ktoś spojrzy, niech usłyszy mnie, kiedy stuk, stuk, stukam zimne szkło i macham wam przez okno i wołam was, lecz nikt nie zatrzymuje się. Czekam wciąż, choć na jeden mały gest, ale znów, znów ktoś omija mnie, gdy macham mu przez okno. Czy ktoś do mnie Czy wreszcie ktoś odpowie kiedyś mi Rodzimy się wierząc to Że każdy swoje ma miejsce gdzieś Tak łatwo jednak o I nikt nie powie co robi źle Więc nie, nie wychodź już tam, bo znów świat zrani cię zbliżaj się tam, bo przecież wiesz, zbyt dobrze wiesz Jestem tutaj, czy ktoś zauważy mnie? Niech ktoś spojrzy, niech usłyszy mnie Kiedy stuk, stuk, stukam zimne szkło I macham wam przez okno I wołam was, lecz nikt nie zatrzymuje się Czekam wciąż, choć na jeden mały gest Ale znów, znów ktoś omija mnie Gdy macham mu przez okno Czy ktoś dostrzeże mnie? Czy wreszcie ktoś odpowie? Kiedy spadasz w ciemnym lesie, ale nikt nie słyszy cię Czy poczujesz jakiś ból, czy w ogóle wydasz dźwięk? Kiedy spadasz w ciemnym lesie, ale nikt nie słyszy cię Czy poczujesz jakiś ból, czy w ogóle wydasz dźwięk? Kiedy spadasz w ciemnym lesie, ale nikt nie słyszy cię Czy poczujesz jakiś ból, czy w ogóle wydasz dźwięk? Kiedy spadasz w ciemnym lesie, ale nikt nie słyszy cię Czy poczujesz jakiś ból, czy w ogóle wydasz dźwięk? Czy ktokolwiek słyszał mnie, czy ktokolwiek słyszał mnie I czy mój krzyk ma jakiś sens i czy ktoś usłyszy mnie? dostrzeże mnie? Czy wreszcie ktoś odpowie kiedyś mi?